réalisé avec vous. Comme symbole réalité cœur. Comme symbole réalité cœur. Et moi, prends pour madame moi. Moi, pour madame moi. Et pour seule madame moi. Pour seule madame moi. Jusqu'à ce que la mort va séparer. Jusqu'à ce que la mort va séparer. Et jusqu'à ce que l'avènement va faire. Jusqu'à ce que l'avènement va faire. Enlèvement de l'église. Jusqu'à ce que l'enlèvement va faire. Yes. Tengo ma tout fidelity. Tengo ma tout fidélité. fidelity. nom. Au nom de Jésus. les ministres qui sont ici, et en présence de cette assemblée, et en présence des témoins invisibles, les ingénieurs et les démons, nous nous assis de près au dehors, je vous déclare marie Je vous déclare marie le Frère Rénal, frère, voici chamado. Isso é o mulher que estamos diante com essa história. Isso é o Le mariage est d'ordre sécuritaire. On s'est marié pour la sécurité. Le mariage est d'ordre sécuritaire. Si pas de sécurité dans le mariage, pas extraterritorialité n'est pas bon de Et pour les chrétiens qui est seul, on s'est marié pour la sécurité spirituelle par euh, pour être accompagné. Cela veut dire que le pasteur amèk tou kouè an nou, sou mwa yè, pou tè nou yè mwen apè an pou nou an fè, sou pa di la yon kou kè aje san pou chè gen ou, ou an mwen yè fè lou di ou fiti mwen an nou an fè ou mèm pou li lè son san. Tèk sa, de si sa kè li mwen an fè an kon ta kè, ou li mè. Pou mwen an 14 et 7 ou, Yen trakye namay May apay vay nan wapasyon Chou nan emwes ni chou Saturday conosco, Senhor. o nos de garoa e é vira Espírito Santo. Isso da obra do Espírito Santo, e caiu. E vale, não é dele, lá. Já se cucou lá. this world. tanto quanto é basta, disse a febbre OK, OK, OK. OK, OK. Yok wak ka ap. Hah, hah. Mon Dieu même misère et vous et n'a rien à parole. Amen, amen. Et avec tout ton nom, célibataire et pas vivre. Hein? Moi, prenant, moi, prenant. Une grâce, la bénédiction uniquement pour le mariage. Une grâce pour le célibataire. Une grâce uniquement pour le mariage. ne pas il pour le La bénédiction, ça, il Ame Ame Ame Ame Mwen f yelledou byout men me yilja par di moun ki gen plus koun men le min Kan m mwen そして kon usRo mme shed Toun tim ça mè chèm pada pikon Oui, oui, Bon, voilà. Amen. sensacional. Sensacional. Verdadeiramente maravilhoso. Não. Qual? mil Qual? 4.700 dólares. Não. 4.600. 4.600. 4.600. Oui. Le dernier avec une bagarre. Hum. Amén. Wè wè wè wè. On dekide mwen gwa wè anon anon pout mwen genye mwen kisi wan mwen gwa an yon. Wè yon. Tade a yon. Wè yon. Tade a yon. Tade a yon. Tade a yon. Wè yon. Tade a yon. Management. Management. comportement. Oui, oui, oui, oui, oui. oui. Comportement. La foi. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est le multimédiateur. Comportement. очку ç relствен, vou oujnè te Ie. Oujnè hmm. ta se te pousan wawou la wou. Kok wou gen, ou se lè wou wawou wakwa la wou, pou se lè wou tè lè. Ou ma yè, sou ki kon se wou gen kon pa wou gen wou. Ou se ma yè, ou la se kouite, ekou lounè, gen, finanse gen. Finalman, ou se ma yè, ou la se kouite, sexuelle. C'est Différent de la sécurité conjugale, on s'est marié pour la sécurité sexuelle. Quand on nos passe pas, on s'est marié pour chaque fois, mais on de madame. Omane geni, lor apen asyapon koumen, tout bayi lo blaye. Si gen si moun yon kapote lesan nan sekwite lipe. Ako si moun yon kapote lesan, le si ba gen si moun kouman lo blaye. wè chapa kou pa diyo lòzyan, ou mari pou t'you bayan lòzyan. Ba nou bon, wè? A, mnen wè? Nou, wè, wè. Iba, ou pa mariè? Wè, wè. Poul wè mwen yon sa wè, pou prema kèlou t'you zanpre, pou kade de kou se wè. Chèp, ou pa, ou bayan, ou bayan, ou bayan, ah ane pan tan? Se wan ven ekote, ou ane panrow man, ou ou mwap raro kan jak organizationalt て Brother ou may te ven k character le kon punish ay? alè Bye, Bye, Bye, Bye, Sirine Hashimu, Moka Alez. Alez, Alez. O nome? É estrelado. Vai comigo. Que senhor, menino? Igual ele aqui. Merci Seigneur. Et pendant que compagnie a lever pour poser signature, yo, la brûlé groupe Sion, qui a présenté le morceau qui parler dans ces circonstances à la mort de Dieu. Et tout de suite après, sur la des Rebecca nous la préparé pour le chanter, mais nous souhaiter que nous gagnions voile à la mort de Dieu. Si pas une voile, capable de chanter. Donc nous femmes oublier, faire des voiles pour chanter. Au nom de Jésus, comme bien Et tout de suite après, parler avec Marie on nous recevoir trois paroles de chaque côté. Puis aussi, bien de moi, la bonne de Dieu. bien dans ce morceau spécial à la bonne de Dieu.